Mon âme, fais-moi confiance. Allez, tu avances. Tu y arriveras. Tu verras. Tu verras. Mon âme, mais sois patient. Bien sûr que c'est dur de ressentir le sens au creux de tes mains. Il y a un monde où mille et une pièces que l'on reconstruira car il t'appartient, c'est le seul que tu as. Bien sûr que je t'aime. Bien sûr que je t'aime.